pan. Galleta, la forma de la galleta, galleta. Tortita también la forma, pero más grande. Tortita. Cuchara. Tenedor. Cuchillo. plato, vaso. Queso es con las manos así, queso. Yogur. Carne. Pescado. Huevo. Pollo. Arroz. Naranja. Manzana. Pera. Plátano. Como pelar el plátano. Plátano. Limón. zumo, patata calabaza, zanahoria.